on, a, des origines pop-punk, mais faut aussi aller juste euh, rock, euh, Subway, Foo Fighters, euh, Raconteurs, Jack White pour Maxime, à la roue, mais on essaye de, tout donner. Ici, on a joué 30 minutes, mais on a essayé quand même d'envoyer de, d'envoyer de pâté, quoi. que c'est quand même euh, Louis euh, qui a écrit euh, pas mal des morceaux, écrit pas mal des textes, on a écrit certains textes ensemble. Alors le, sentiment, ce qu'on essaye de faire passer avec ce groupe, c'est d'abord bah, quelque chose de, simple, d'efficace, d'authentique. Mhm. Et puis bon, les, textes, ça parle de... Il y, y en a pas mal qui parlent de gonzesse. Donc de soit de rupture, euh, dans un sens comme dans l'autre, donc soit le mec qui se fait plaquer ou bien le mec qui plaque sa gonzesse. Euh, voilà, il y a aussi un petit peu de, rage, de hargne, euh, par exemple dans Crash the Corporation, on parle de, révolution, de, du système du système qui déconne. Et puis par exemple dans Get to Remember, c'est plutôt juste quelqu'un qui, qui a de la rancœur, qui a de la rancœur en lui et euh, voilà qu'il l'exprime.